ahí Lanzamiento fallido. Lanzamiento fallido. Hoy es 30 de diciembre de 2015. Lanzamiento programado de la sonda acuosa. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Disparen. Hoy es 30 de diciembre de 2015. Lanzamiento programado de la sonda acuosa desde Cabo serdañola Temperatura exterior 20 grados. Viento 0,5 sudeste. Que empiece el lanzamiento. 5, 4, 3, 2, 1. Despegue. Me cachis en la mar salada. Ha entrado en órbita.